io cando non me ve ninguén Necesito son de ambiente baixo pé O espinosa de Carballo Chamábame cando empecé Filosofía por amor Pero xa onde foi? Hoxe honro aquel surfer Contra o tono foi bater Pero que pode un corpo Nunca saberá ninguén Un sobrinho deixou comigo Na conserveira preguntan por el Asusto as lentes e respondo que todo ben Un día verán os meus escritos Cando eu non estea Bailade maldito só que este estadio non é malo se fai ben Vou da lata ao mar, no mar salto outra vez A sustancia desta vida é tan extensa que xa máis se ve Pero detrás de Clarence clemons toco a copé E dedicarán as letras do paisiño Cuspido na tumba, coidado sobrinho Pra que non se perda neste gueto portugués Un um día verán a luz os meus escritos Borremos a morte, cantade comigo O que os corpos poden Nunca saberei nin